بعض هي انا لازم هي Hapse değil mi? Eyvah ben işte yağlı. 哦，啊，加油！ آه، لا لا لا لا, لا. إيه، إيه، إيه، راس الجيش ابو عمر لك عار لا راس يا ابو عمر حبيبي ابو عمر اسلم على الوز لك كبير لك عاطف ناس طيب يسعد لي دينك يا زلمه يسعد دينك يا زلمه